English ESSEC Экспресс супер современный эффективный курс. Хочу все знать. Здравствуйте, меня зовут Пит Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале The English. Сегодня урок номер 39. Его тема – предлоги among, between и below. Дорогие друзья, в этом формате вы увидите, в каких случаях э, используется предлог among, among, который переводится как «среди», «среди чего-то», «находиться». Например, как сказать среди друзей? Среди друзей. Among friends. Among friends. Есть еще between. Но between мы рассмотрим позже. Здесь просто запоминайте. Среди друзей, когда много. И кто-то один. Среди друзей. Among friends. Среди спортсменов, среди спортсменов, among sportsmen, among sportsmen, среди ученых, among scientists, among scientists, среди животных, among animals, among animals, животные animal, животные animals, среди деревьев, among trees, trees, множественное число, among trees. Он жил среди нас. Нас. Мы. Переводится как we местоимение. Но среди нас нас, там другое местоимение. Смотрите еще, что он жил. Значит, это прошедшее время. Он жил в прошедшем времени. Думаем, как глагол поставить. Среди. Это предлог. Нас. Переводится как us. He lived это правильный глагол окончание «д». А если неправильный был глагол, надо было бы искать таблицы неправильных глаголов и смотреть, как э, неправильный глагол в прошедшем времени будет. И такую там бы частицу, вернее, такое окончание и добавлять, как сказано в таблице. Поскольку правильный глагол, и его там нету в таблице, потому и он неправильный, значит мы говорим «he lived» Он жил среди ас, среди нас, среди нас. Дальше. Среди них он самый высокий. Среди. Among. Них. Them. He is the tallest. The tallest. Самый высокий. The tallest. Окончание ist. The tallest. Самый высокий. The tallest. Еще хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Among them. Among them. Среди них. Местоимение they. Если мы видим их, то это будет то же самое. Зем. Мы видим их. Но если мы видим их тухли, их одежду, их автомобили, это будет зейр. Зейр. Зейр. А если мы видим их, значит зем. И среди, и среди них, или среди их, это будет все зем. А если будет принадлежность, ихняя. Значит, будет their. Their. Не путайте, пожалуйста. Среди них them. Я вижу их them. I see them. Их вижу. Но если я вижу их одежду, I see their одежду. Их одежду, принадлежность. Там their. Тут, значит, among them, среди них или вижу их, все равно будет them. Дорогие друзья, в этом формате мы работаем с предлогом between, который переводится как между, между чем-то. Э, в предыдущем формате мы работали с предлогом among, среди. Здесь между. Вы сейчас Э, почувствуете разницу между ними, когда нужно употреблять among и когда между. Скажу вкратце. Among – это тогда, когда мы находимся среди множества. Между друзьями, между школьниками, э, э, среди девочек, среди деревьев. Там мы используем among, когда много. Здесь между двумя какими-то объектами. Здесь битвин. Сейчас уловите, э, поймаете разницу. Итак, между Москвой и Лондоном. Between Moscow and London. Between Moscow and London. Чувствуете, что здесь происходит между двумя объектами какими-то? Между двумя. Between Moscow and London. Второй примерчик. Между тобой и мной. Между мной и тобой не имеет значения. Между between you, тобой and me – между тобой и мной. Между двумя между двумя объектами – тобой и мной. Дальше. Между тобою и ней или ею. Between you and her. Between используется тогда, когда между двумя какими-то объектами или субъектами, между тобой и ею. Между этими двумя автобусами. Как мы скажем? Между этими двумя автобусами. Between these two buses. Buses множественное число. Between these. Тоже this множественное число. Не this, этот это, эту. А these. Между этими двумя автобусами. Вы видите, что between используется между двумя объектами. Если бы мы сказали среди автобусов, было бы among среди автобусов. Здесь между двумя объектами – то есть between надо использовать тогда, когда нужно сказать, что между двумя какими-то объектами или субъектами, людьми или предметами. Если между двумя, значит between. Между этими двумя кустарниками. Как скажем? Конечно, between. А если мы хотим сказать, что среди кустарников, ну там мы в предыдущем формате among употребляли а между двумя between. Итак, как сказать между двумя этими кустарниками? Between these этими two bushes. bush кустарник, президент Соединенных Штатов, нефтяный магнат. bush кустарники, bushes between these two bushes между этими двумя кустарниками, между этими мальчиками, между двумя мальчиками. Не среди мальчиков. Среди мальчиков было бы, как в предыдущем формате, эмонг среди мальчиков. Если между двумя вот этими конкретными мальчиками, все, битвин и никаких воздей. Итак, как сказать, между этими двумя мальчиками between these этими двумя two boys множественное число boys мальчики мальчик boy мальчики boys двумя мальчиками two boys между этими двумя магазинами множественное число как скажем, между двумя же. Значит, between. Between these two shops. Между этими двумя магазинами. Ну, между ними двумя. Between, значит. А если мы хотим сказать, что среди магазинов. Все, это предыдущий формат. Among среди магазинов. Among а между магазинами between. Вот и вся разница между предлогами among, это среди множество, среди магазинов, among, shops. А если между магазинами, значит between, между двумя какими-то объектами, между двумя кустарниками, между двумя деревьями, между двумя автобусами, все between – а если среди автобусов, среди деревьев, среди кустарников, там эмонг. А, в этом формате, дорогие друзья, мы поработаем с предлогом below. Он не очень часто встречается. Ноль, но нужно его, его необходимо знать. Ну, без него никак не обойдешься, когда нужно что-то подчеркнуть особенное. Сейчас почувствуйте разницу. Below предлог переводится как под или ниже. Например, мы хотим сказать э, ниже ватерлинии. Ну, это на кораблях такая красная линия, и когда перегруз какой-то, то может ватерлиния погрузиться в воду, и это недопустимо. Э, вот это значит ватерлиния. Итак, ниже вот этой ватерлинии. Как сказать? Ниже ватерлинии. Below the waterline. Below the waterline. Или waterline. Американцы waterline. Не, не имеет значения, как скажете. Ниже ватерлинии. Ниже ватерлинии. Хотите сказать, что ниже какой-то линии, значит below line below line ниже линии below the line ниже линии под снегом below the snow below the snow под водой below the water below the water это под водой Или может, можно и сказать ниже воды, хотя это редко бывает. Но иногда бывает что-то в лабораторных условиях. Под линией. Below the line. Below the line. Или ниже линии. Все равно будет below the line. Ниже нуля. Как сказать? Below, ниже. Zero. Zero, ноль ниже нуля, below zero. Ну, никак по-другому не скажешь, ниже нуля, кроме как below zero. Below zero, ниже нуля. Ниже окна. Под окном можно сказать under the table, under the window, а ниже окна. Только так. Below the window – Below the window – ниже окна. Ниже уровня. Бывает стреляют, значит, на глаз там и находят уровень или нивелиром превышение определяет разность в отметках. Вот э, ниже уровня, как сказать, ниже. Below level. Below level. Ниже уровня. Дорогие друзья, на этом наш урок номер 39 завершен. С вами был канал The English и я Пит Горбатюк. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, кликайте, оставляйте комментарии. Всего вам доброго, so long, пока.